အာသနာတော်နှစ်2554ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရေ1382ခုနှစ်ပြာသူလာပြီကျော်၄ရက်နေ့2011ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလမ်းမတော်မြို့နယ်အမှတ်6ရပ်ကွက်33လမ်းအလယ်လမ်းတို့မိသားစု58ချိန်မြောက်ဆန်းဆန်စိန်လောင်းတုတော်အောင်ပွဲဓမ္မသဘင်နှင့်ဓမ္မပူဇာနှင့်ဆက်လျင်း၍ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့် ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားဝယ်ဟောကြားအပ်သောတန်တရာအမှားနှင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာဤအကျဉ်းနာတရားဘုရားမြတ်စွာရဲ့မဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုံပြုကတိကျုဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတကထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့် ဒီကနေ့ညတပါးသွင်ခန္ဓာကိုစတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိတယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမဟာကရုဏိကသတတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဣ ချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂေါတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်အသင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မေယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသော ကာလံလေးအတင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာတဲ့ချေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ញင်းကြီးဟုကျက်သီထဝယ်ငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်သောအမှုတော်ကို ကရွန်တော်ဖရာဖြစ်ရန်ဤတန်ကြုတ်ကုတ်အာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရလက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပြမန်းခြင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတတတဝါများရင်ဝေတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသော တသနာတသဝိနယများစွာတတဝဤချမ်းသာစည်းပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထအမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနဘောယုတိပြောင်းပြောင်းမှန်ကိုလျော့၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည် အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းတန်တရာအမှားနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဤအကျဉ်းနာတရားလောကမှာ တန်တရာခရီးထဲမှာကျင်လီနေကြရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာတခါတရံကြတော့အတွေးမှားပြီးတော့လဲမှားရွက်တဲ့အလုပ်တွေလုံမိထပ်သွားတယ်တခါတရံကြတော့အပေါင်းအသင်းမကောင်းလို့လည်းပဲမှားရွက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ် အပေါင်းအသင်းကြောင့်မှားယွင်းတာတွေများစွာရှိတယ်လို့အတွေ့အကြံလွဲမှားပြီးတော့မှားယွင်းတဲ့အလိုဆန္ဒတွေမှားယွင်းတဲ့စိတ်နေသဘောတွေကြောင့်စိတ်နေသဘောထားတွေကြောင့်အမှားလုံးမိတာတွေလည်းလောကကြီးမှာရှိတတ်တယ်။လုံတုံးကတော့ကောင်းမယ်ထင်လို့လုပ်တာပဲ။ အကျိုးတက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာထိုအကျိုးတက်ရောက်လာတဲ့အကျိုးကမကောင်းတဲ့အကျိုးဖြစ်လာဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကမဟာဓမ္မတမဒါနတုတ်မှာဆိုရင်ခွဲခြားပြီးတော့ဟောကြားထားတာရှိတယ်လက်တွေ့အနေထားက မကောင်းဘူးလို့ထင်ရပေမဲ့အကျိုးပေးကြတော့ကောင်းတာရှိတယ်လက်တွေ့အနေထားကကောင်းတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့အကျိုးပေးကြတော့မကောင်းတာရှိတယ်လောကမှာအမျိုးမျိုးပဲအေးလက်တွေ့အနေထားကလည်းကောင်းတယ်အကျိုးပေးလည်းကောင်းတယ်လက်တွေ့အနေထားလည်းမကောင်းဘူးအကျိုးပေးလည်းမကောင်းဘူးဆိုတာရှိတယ်လုပ်ရက်၄မျိုးနဲ့ပတ်သက်လား လောကလူတွေဆိုတာလှုပ်တဲ့အချိန်မှာမကောင်းပေမဲ့လို့ရလာတဲ့အကျိုးဟာအကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မျှော်တွေးပြီးတော့လှုပ်မိတတ်ကြတာမျှော်လင့်ချက်ထားပြီးတော့လှုပ်ကြတာအကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဘယ်မို့လှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကောင်းပေမဲ့လို့အကျိုးရလာတဲ့အခါမှာလည်းမကောင်းတာတွေအများကြီးရှိတယ် ဒါကြောင့်မို့လို့အကောင်းတဲ့အဆိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆိုတာကိုခွဲခြားသိတတ်တဲ့အသိဉာဏ်ဟာအမတန်မှတန်ဖိုးရှိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတာအဲ့ဒီအသိဉာဏ်မရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာလုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာခွဲခြားမသိသည့်အတွက်ကြောင့်မလုံးတင်တာကိုလုံးမိပြီးတော့လုံးတင်တာကြတော့မလုံးဖဲနေမိသွားတယ် အကျိုးတွေဆုပ်ယုပ်ကြအဲ့ဒါလို့မဆုပ်ယုပ်ရလေအောင်ဘဝတစ်ခုရလာတဲ့အခါမှာအမှန်တရားကိုသိဖို့အသိဉာဏ်ရဖို့စိဘူးအထောက်ဖို့ဆိုတာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်အပေါင်းအသင်းကြောင့်မှားတတ်လို့မြတ်စွာဘုရားကမှန်ကန်တဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းဖို့ဆိုပြီးတော့မင်္ဂလာတုတ်မှာ လူဘဝရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရေးတကြီးလိုအပ်ချက်ကတော့မကောင်းတဲ့လူမပေါင်းမိဖို့နဲ့ကောင်းတဲ့လူပေါင်းမိဖို့ဒါအရေးတကြီးလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲစဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့လူကိုပေါင်းမိတယ်ဆိုတာဟာသို့မဟုတ်ပညာရှိ ကောင်းတဲ့လူကိုပေါင်းမိတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲ ကိုကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်လို့ရတဲ့ဟာလားသို့မဟုတ်သဘာဝကပေးလိုက်တာလားလို့နှမျိုးရှိသေးတယ်မိမိကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကကံမကောင်းအကြောင်းလားလို့မကောင်းတဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာသွားလူဖြစ်လို့ရှိရင်ကောင်းနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ရာခိုင်နှုန်းတော်တော်များများမကောင်းတဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲရောက်သွားရင်ကောင်းဖို့ဆိုတာမျှော်လင့်ဖို့အတော်ခဲရင်သွားတယ် ဗမာစကားပုံလည်းရှိတယ်လေမုတ်ဆိုးနာနီမုတ်ဆိုးတငါနာနီတငါဆိုတာကိုကမုတ်ဆိုးအတိုင်းဝိုင်းနဲ့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ဖြစ်ရင်မုတ်ဆိုးဖြစ်ဖို့ကရာခိုင်နှုန်းများနေတယ်တငါမိသားစုဝင်ထဲမှာသွားဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တငါဖြစ်ဖို့ကရာခိုင်နှုန်းများနေတယ်ဘာသာခြားအမျိုးစုထဲမှာသွားဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီဘာသာခြားအမျိုးဝါဒကိုလိုက်နာဖို့ဆိုတာ ရာခိုင်နှုန်းများနေတယ်အဲ့တော့တစ်ခါတစ်ခါကိုယ့်ဘကိုရွေးချယ်ဖို့ဆိုတာအတော်ကိုဉာဏ်ရှိမှရွေးချယ်လို့ရဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝမှာစိဖို့အထောက်ခဲ့တဲ့အတိဉာဏ်မရှိဘူးဆိုရင်ရွေးချယ်ဖို့အလွန်ခက်တယ်အမှားမှားစဉ်းစားဖို့အလွန်ခက်တယ်မိယောကလာ မိဘဘိုးဘွားကကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာတရားကို နောက်ကနေလိုက်ကိုးကွယ်ရတယ်ဆိုတာအလွန်လွယ်တာပေါ့ရှေ့ကလူသွားတဲ့လမ်းကိုလိုက်နင်းတာဟုတ်တာအသိဉာဏ်မပါလဲရသို့တော့တိတတ်တဲ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအမှန်အမှားကိုလေ့လာဆန်းစစ်ဖို့အမတန်မှအရေးကြီးတယ်ခုဘုန်းကြီးတို့တွေလူဘဝရထားပြီ ရထားတဲ့အခါမှာဘဝမှာအမှတ်တမဲ့မနေသင့်ဘူးလေ့လာသင့်တယ်လောကမှာလူတွေကိုးကွယ်နေကြတဲ့ဘာသာတရားအလုံးသိရှိအောင်လေ့လာသင့်လေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လိုက်နာသင့်တယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် သူများဖောက်ထားတဲ့လမ်းပေါ်မှာရှောက်တတ်သူတယောက်ပဲဖြစ်မယ်ကိုကိုယ်တိုင်အမှန်မှားကိုသိလို့ရှောက်တဲ့လမ်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ခိုင်မာဖို့တော်တော်ခက်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့အခုလိုတရားပွဲကြီးတွေကျင်းပပြီးတော့တရားနာရတယ်ဆိုတာအမှန်အမှားကိုသိရှိဖို့အသိပညာတွေရဖို့ အသိပညာဆိုတာသူကသူရမလာဘူးသုတ္တတာသုတဝဋ္ဌနီလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းနားထောင်တာတရားနာတာပဲဖြစ်စေဟောပြောပွဲတွေဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောပြောတာတွေဖြစ်စေစာပေလေ့လာတာပဲဖြစ်စေဘောဓုတတွေများလာတယ် စဉ်းစားစရာတွေနှိုင်းရှင်ပြီးကြည့်စရာတွေများလာတယ်ဗမာလူမျိုးတွေပြောကြတယ်မြင်စရာကြားစရာမျက်စိကမြင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲကိုယ်မှနှိုင်းရှင်ကြည့်စရာတွေနားကကြားတဲ့အပေါ်မှာလည်းပဲမတူညီတဲ့အတန်လေးမတူညီတဲ့ဟောပြောချက်တွေမတူညီတဲ့အမြင်တွေအဲ့ဒါတွေကိုနားထောင်ပြီးနှိုင်းရှင်ပြီးတော့လေ့လာစရာ ကိုပိုင်ညာအသုံးချဖို့တော့လိုအပ်တာပေါ့သုတ္တတာသုတဝဒနီနာကျင်တဲ့စိတ်ရှိဖို့ဟာပိုအရေးကြီးတရားဝဲလာပြီတရားနာကျင်တဲ့စိတ်ကိုကတော်တန်မိုးရှိမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကအာလဝကဗီလူကြီးကသုတ်တန်တစ်ခုမှာအာလဝကသုတ်တန်မှာမေးထားတာရှိတယ်လေဒါကတော့သူ့စွမ်းစားနဲ့သူမေးတာမဟုတ်ပါဘူး သူမိဘလက်ထက်ကဒီမိခွန်းနေနဲ့အဖြေတွေဟာရေးမှတ်ထားတာဟိုသင်ပေးထားတာရှိမိဘတွေကသင်ပေးထားသူမေ့သွားမေ့သွားတော့အမေးတွေပဲကြံတယ်မိခွန်းပု္ပ္ပာတွေပဲကြံပြီးအဖြေတွေသူမေ့သွားမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဒါမေးတာဉာဏ်နဲ့ပညာရှိလို့ခေါ်တဲ့တကုဋ္ဌိပါရှိတဲ့ရဲ့တမနာပြမနာတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလည်းပဲသူဒါမျိုးမေးလို့ရှိတယ် မေးလို့ကျင့်တတ်တဲ့အဖြေမရရင်သူကနှိမ့်ဆက်တယ်တော်တော်ကြမ်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်အာလာဝကဆိုတာသူမေးခွန်းဖြေနိုင်ရင်ဖြေမဖြေနိုင်ရင်ဒုက္ခပေးတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းအဲ့လိုဒုက္ခပေးဖို့သူကြံတယ်ဒါပေမဲ့သူကျင့်နှက်လောက်တဲ့အဖြေကိုရတယ်အဲ့သူမေးတဲ့မေးခွန်းတွေထဲမှာဘာပါတော့ဆိုကထံသူလဝတိပညာလောကမှာအသိပညာဆိုတာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ် အဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့ပညာကိုဘာနဲ့ရနိုင်တယ်လဲဘယ်လိုလုပ်ရနိုင်တယ်လဲဒီမေကုံပညာရဖို့ဘာလုပ်အောင်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဖြေတာတလုံးနဲ့နဲ့ဖြေတာတုတ်တူတာလည်းပဲဒီပညာမင်းဂယုတစိုက်နားထောင်မယ် ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောတာပြောတာသူတော်ကောင်းတွေဟောတာပြောတာမင်းကြကြနနာဂရုတစိုက်နားထောင်မယ်ဆိုရင်မင်းပညာတွေရလာမှာပဲဟောအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့အခုသုတ်တုတာသုတဝဋ္ဌနီဆိုနာကြားလူစိတ်သင်ကြားလူစိတ်သင်ယူလူစိတ်ဆိုတာပညာရဖို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးအကြောင်းတစ်ခုပဲအဲ့ဒီဆန္ဒမှမရှိရင်နာကြားခြင်းဆိုတာမဖြစ်ဘူး နာကြားလို့တဲ့စိတ်ကဒါမို့တုတ်တူတာဆိုတဲ့စကားလုံးကကြားနာခြင်းမဟုတ်ဘူးသောတုံအိဆာတုတ်တူတာနာခြင်းနဲ့ဆန္ဒကိုပြောတာနာခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိရင်နာတယ်သင်ကြားခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိရင်သင်တယ်သင်သည့်အတွက်ကြောင့်ပညာရတယ်ပေါ့အဲ့လိုရလာတဲ့ပညာကတုတံပညာရဝဋ္ဌနာနာကြားခြင်းသည့်အတွက်ကြောင့် ဘောဓုတတွေရတယ်ဘောဓုတရလာသည့်အတွက်ကြောင့်သူတံပညာယဝဒနာအသိဉာဏ်တွေရလာတယ်အဲ့ဒီရလာတဲ့အခါဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုပညာယအထံဇာနာတိရလာတဲ့ပညာကဘဝရဲ့အထိပ္ပယ်လုတ်တင်တာနဲ့မလုတ်တင်တာဆိုတာတွေကိုနားလည်လာတယ်သိလာခွဲခွဲဖြားဖြား သိသူများပြောတဲ့နောက်ကိုယုံရမယ့်ဟာမဟုတ်တော့ကိုယ့်အကိုဆုံးဖြတ်နိုင်လာပညာယအထံဇာနာတိညာတော်အထောဒုက္ခဝဟောအဲ့လိုဆုံးဖြတ်နိုင်လို့သိပြီးတော့ဆောင်ရွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘဝမှာကိုလိုချင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေဒီဆောင်ရွက်မှုကပေးလာမှာပဲလို့ အဲ့လိုဆိုလိုတာဒါကြောင့်မို့ဘဝတစ်ခုရလာတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာအသိပညာရှိဖို့အမတန်မှအရေးကြီးတယ်ခုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြန်မာလူမျိုးတွေဟာအမတန်မှကံကောင်းလို့ဘုရားဘာသာတိုင်းပိုင်းထဲမှာလူလာဖြစ်ကြတယ်သို့တော့အဲ့ဒါလေးနဲ့တင်ရှင်းနှံ့နေလို့ရှိရင် ပြည့်ပြည့်ဝဝခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးကိုကံကောင်းတာကိုအလဟသဖြစ်ပြီးတော့အသုံးမချအသုံးမချဘူးဆိုရင်အကျိုးအမြတ်ဆိုတာရမှာမဟုတ်ကံကောင်းတာလေးတွေထိုင်ပြီးတော့ဒီတိုင်းရှေ့ကိုမကြိုးစားဘူးဆိုဝိတခါပြောသလိုပြောရင်အဟောင်းစားနေကြတာဖြစ်မှာကံကတော့အကောင်းပို့လိုက်တာပဲဒါပေမဲ့လို့ဘာမှမသိပဲနဲ့အမှတ်တမဲ့ညှော့လိုက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ အဟောင်းကုန်သွားလို့ရှိရင်နောက်ထပ်အကြောင်းတရားတွေကလည်းကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေလည်းကုန်သွားမှာပဲအဟောင်းကုန်ရင်အကောင်းကုန်မှာပဲအကောင်းကုန်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ဒုက္ခနဲ့နီးလာတာပဲပေါ့အေးဒါကြောင့်မို့လို့ဘဝမှာအမတ်တမဲ့မနေရအမတ်တမဲ့မနေရဘူးလေးလာရမယ်သိအောင်လုပ်ရမယ် ကိုယ်မျက်စိနဲ့မြင်နေရတာတွေရှိတယ်နားနဲ့ကြားနေရတာတွေရှိတယ်အလုံးကိုအမတ်တမဲ့မနေပဲနဲ့စူးစမ်းလေ့လာမှုပြုတယ်ဘာဘသူကဘာပြောပြောပြောတဲ့အရာဟာဟုတ်မဟုတ်ဆင်ញင်စဉ်းစားတဲ့နဲ့ဖြစ်တဲ့မဖြစ်တဲ့ဖြစ်ထိုက်မဖြစ်ထိုက်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ပို့ပြီးတော့ဒီကိစ္စတွေကကျဲပြတယ် လူတွေကဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်အကြောက်တရားကို ရှေ့ကထားကြတာကိုယ်ွယ်မှုဘာသာတရားကိုနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်အကြောက်တရားရှေ့ကထားတာဒါလူရဲ့သဘာဝလို့ဖြစ်နေ20ရာစုနှစ်လူသားတွေ21ရာစုနှစ်လူသားတွေလည်းအကြောက်တရားပဲကဘာဦးကလူသားတွေလည်းအကြောက်တရားပဲအဲ့ဒီအကြောက်တရားတွေကြောင့်အမှားမှန်စစ်စစ်နိုင်စွမ်းမရှိပဲနဲ့ ကိုးကွယ်ကြတာတဲ့သွားတဲ့လူကကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရပြီးတော့လွဲသွားတဲ့လူကဒုက္ခတွေရောက်ပြန်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူများပြောတာကိုယုံကြည်လက်ခံခြင်းမရှိဘူးမိမိကိုယ်တိုင်ဆင်ခြင်စဉ်းစားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခါတော့ကကြားဘူးတာလေးတစ်ခုရှိအရင်တော့လည်းပြောတော့ပြောဘူးပါတယ်အဲ့ဒါ ပြင်သစ်နိုင်ငံသူအမျိုးသမီးတယောက်အကြောင်းအဲ့တော့ပြင်သစ်နိုင်ငံဆိုတာမိသားစုတွေအားလုံးဟာအများစုကခရစ်ယာန်ဘာသာကိုကိုးကွယ်ကြတာပဲမိသားစုကကိုးကွယ်တာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးကအမှတ်တမဲ့မနေဘူးအဲ့ဒီပြင်သစ်သူကဘာသာတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာအုပ်တွေဖတ်တယ်လေ့လာတယ် သူသိချင်တယ်တုတ်တူတာပဲသိချင်တာသူကနာကျင်တယ်တတ်ချင်တယ်ကြားချင်တယ်အဲ့ဒီမှာဘုရားဘာသာကျမ်းစာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဓမ္မပဒဆိုတာဂါထာပေါင်း400ကျော်ရှိတယ်အဲ့ဒီဂါထာ400ကျော်မှာအတွေးခေါ်ကလေးတွေရေးထားတာဂါထာလေးတွေကမြန်မာလူမျိုးတွေကဂါထာရဲ့အနှစ်သာရအဓိပ္ပာယ်အတွေးခေါ်ကို တိတ်ပြီးစိတ်ဝင်စားဘူးဘာစိတ်ဝင်စားဇာလန်းနေပဲစိတ်ဝင်စားဇာလန်းနေစိတ်ဝင်စားတော့ဇာလန်းနေမှာပဲပျောက်ပျောက်သွားမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အစီအနှစ်ကတော့ဂါထာလေးတွေပဲဇာလန်းကအဓိကမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားရဲ့အနှစ်သာရဂါထာလေးတွေမှာရှိတယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါမှာဇာလန်းကိုဦးစားမပေးဘဲနဲ့ဂါထာရဲ့အနှစ်သာရလေးကိုဦးစားပေးပြီးတော့ပြန်ထားတယ် နမူနာလေးတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မပဒမှာအစလုံးကထာပါလဲလို့ဆိုမနောပုပ္ပင်ကမဓမ္မမနောတိဋ္ဌမနောမယမနတ္တစေပဒုဋ္ဌေနဘာတတိဝကရောတိဝတတောနံဒုက္ခမနွေတိစက္ကံဝဝဟတောပရံလို့ခါရရဲ့အနှစ်သာရဒါအတွေးခေါ်လေးတဘာဝတရားအလုံး အထက်ကထာလိုကတော့ဓမ္မအရာစေရနာတွေတင်ဟိုစေတသိက်တွေတင်ပြောတော့ပေါ့ဒါပေမဲ့စိတ်တေနာနိယတိလောကောဆိုတာနဲ့ချိန်ပြီးတော့ဓမ္မကိုမနောပုပ္ပင်ကမဓမ္မတဘာဝတရားအလုံးကိုစိတ်ကဥဆောင်နေတယ်လူတွေရဲ့စိတ်ကလူတွေရဲ့စိတ်ကကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးကိုဥဆောင်နေတယ် မနောတိဋ္ဌာစိတ်ကကြီးမှုနေတယ်မနောမယစိတ်ကဖန်တီးထားတယ်မနတစေပရုထေနအဲ့ဒီစိတ်ကလေးပျက်စီးသွားမယ်အဲ့ဒီပျက်စီးတဲ့စိတ်နဲ့နော်ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ဖြစ်သွားတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ဘာတတိဝါစကားပြောလိုက်မယ်ကရောတိဝါတခုခုလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တဲ့မှားသွားနိုင်တယ်ကြည့်အရာရာမှာစိတ်ကဥဆောင်နေသည့်အတွက်ကြောင့် စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းနဲ့လုံမှစိတ်ဆိုတာတခါတခါဖြက်စီးခံရတာရှိတယ်လေဘုန်းကြီးတို့တွေစိတ်ကြည့်ပါလားဒေါသဖြစ်တဲ့အခါမှာဒါဖြက်စီးခံရတာဘယ်သူကဖြက်စီးတာဒေါသဖြက်ဖြက်စီးတာဒေါသကဖြက်စီးလိုက်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့လူရဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့စိတ်ဟာတစ်ဖက်သားပေါ်မှာမကျင်တတ်မှုကြီးတွေဖြစ်ပြီးတော့ဆဲဖို့ဆိုဖို့ရိုက်ဖို့နှက်ဖို့ဆိုတာအလွယ်လေးဖြစ်နေဟော အ ਨੇ ဆုံးဆဲဆိုမဲ့ချိန်ပေါင်းမယ်စိတ်ဓာတ်ဟာအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝတရားတစ်ခုကစိတ်ကိုဖျက်ဆီးလိုက်လို့ပျက်စီးသွားပြီဆိုလိုက်ရင်ပြောလိုက်တဲ့အခါလည်းအကောင်းမဖြစ်ဘူးလှုပ်တဲ့ဟာလည်းအကောင်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါလို့ပြောမှဆိုမှဖြစ်တဲ့အခါဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုရင်တတောဏံဒုက္ခမလွေတိတယ် ပြဿနာတွေဆင်းရဲဒုက္ခတွေနောက်ကနေပါလာတော့တာဟုတ်တယ်လေစိတ်ဆိုးပြီးဆဲမိလို့အတိုင်ခံရတယ်စိတ်ဆိုးပြီးရိုက်မိလို့ဆိုတာလေဒါတွေအရက်ထဲမှာမကြားကြင်အဆုံးပဲလေလူကျင်တဲ့စိတ်မထိန်မိလို့ခိုးမှုကျူးလွန်မိတယ်ဟောဒုက္ခတွေရောက်တယ်ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုစကံဝဝဟတောပရံလှဲမှာကထားတဲ့နွားကြီးနောက်ကို ဘိန်းကြီးကလိုက်နေတယ်လို့ပဲလို့ဒီလိုပြောတာနော်ဒုက္ခကြီးကလိုက်နေတာဒုက္ခတွေကထက်ချက်မကွာလိုက်နေတယ်ဒီလိုဆုံးလို့လားအဲ့တော့ဒါအတွေးခေါ်လေးတွေပဲတွေးခေါ်လေးတွေမြတ်စွာဘုရားကရှင်ပြီးတော့ဟောထားတယ်နောက်တစ်ခုကမနောပုပ္ပင်္ဂမဓမ္မမနောတိဋ္ဌာမနောမယဒါက တဘာဝတရားကိုပြောပြတာလောကကြီးကိုလူတွေရဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့ရှေးဆောင်နေတယ်စိတ်ဟာကြီးမှုနေတယ်စိတ်ကဖန်တီးနေတယ်ဆိုတာမှန်ကန်တဲ့အတွေးခေါ်ကြီးတစ်ခုပဲမှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုပဲအခုတရားဝဲရောက်ပြီးတရားနာလာတဲ့လူတွေဟာမလာခင်ကအေးတရားနာမယ်ဆိုစိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကခေါ်လာတာလေ စိတ်ကခေါ်လာတော့ရောက်လာတာပဲပေါ့အဲစိတ်မပါဘူးဆိုမရောက်ဘူးတဲ့ဟာတော့သိကြအဲ့တော့စိတ်ကဆောင်းလာအဲဆောင်းလာတဲ့စိတ်ဟာကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ပြောတာလည်းအကောင်းဖြစ်တယ်လုပ်တာလည်းအကောင်းဖြစ်တယ်ဒါဘို့မနတ္တာစေပတန်နေနဘာတတိဝကရောတိဝစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းဖြစ်ရင်လူတွေရဲ့စိတ်ဟာကြီးနေတယ်အဲ့ဒီကြီးနေတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့စကားပြောမယ်။အိုးစိတ်ကြီးနေရင်စကားပြောတာလဲချိုးသားတယ်။ အလုံးလုံးတာလည်းကောင်းတယ်ကောင်းတာပဲလုပ်တယ်ဟောအဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်လဲတတောနံဒုက္ခမနွေတိဆာယဝအနပ္ပယိနေတဲ့ကောင်းတာပြောကောင်းတာလုပ်ပြီးသည့်အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာဒုက္ခနောက်ကလိုက်နေဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်လူသားရာအရေးပါသလိုပဲအရေးဆိုတာဘယ်သူမှမငြင်းစေဘူးလေဝန်တော့ဝန်ဘိုးကြီးမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် သွားရအရိပ်ပါတယ်ဆိုတာနေမပူတော့ဘူးပေါ့နေပူတဲ့ချိန်လေးမှာထီးလေးဆောင်းထားရင်အရိပ်ပါတယ်အော်ထီးလေးမိုးသွားရမယ်သို့မဟုတ်အရိပ်ရှိတဲ့အောက်ကနေရှောက်လန်းသွားလို့ရှိရင်နေမပူမိုးရရင်လည်းမိုးလုံးတယ်ဒုက္ခတွေအများကြီးတက်တာတယ်အဲ့ဒါလို့အရိပ်ပမာချမ်းသာဒုက္ခကိုယ်နောက်ကလိုက်တယ်လို့ဒါအတွေးခေါ်ပဲ။ အဲ့လိုရေးထားတဲ့ဓမ္မပဒဂါထာကိုအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကသူကတေးသေးချာချာကြာကြာနာနာပြင်သစ်သူကဖတ်တယ်ဖတ်ရင်ဖတ်ရင်လည်းသူဘာတွေဖြစ်လာတော့ဆိုရင်လောကကြီးတဘာဝနဲ့ဆက်ဆက်ချိပြီးတော့သူလက်ရှိသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကသူယုံကြည်ကိုးကွယ်နေတဲ့ဘာသာတရားမှာဒါမျိုးတွေမရှိသည့်အတွက်ကြောင့် သူစိတ်ထဲမှာမှားကုန်ပြီဒါလက်တွေ့ကြတယ်မှန်ကန်တယ်ဆိုတာသူစိတ်ထဲမှာဝင်ဝင်လာလို့သူမိဘတွေကိုပြောတယ်အမေတို့ကိုးကွယ်တာတွေမှားကုန်ပြီတကယ်အစစ်မှန်ကဒီတရားတွေကမှအစစ်မှန်လက်တွေ့နဲ့လည်းကိုက်ညီတဲ့တရားတွေမရှိတာတွေမျှော်မှန်းပြီးတော့လူတွေဟာယော်ရမ်းနေကြတာအများတယ် လက်တွေ့မကြတာတွေကိုလက်တွေ့မကြတဲ့အရာတွေနောက်လူတွေကလိုက်ရင်းကနေပြီးတော့ဘာမှအရေးမရအဖတ်မရတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားတာအဲ့ဒါလောက်လေးတဲ့အရေးမရအဖတ်မရဆိုတော်သေးတယ်မကောင်းတဲ့အတုံးကြီးတွေအခဲကြီးတွေရရင်ဒုက္ခပေါ့နော်ရလာတဲ့အရေးရလာတဲ့အဖတ်ကမကောင်းတာတွေဆိုရင်ဒုက္ခရောက်အောင်ပါ အဲ့တော့သူ့အမေဖေတွေကိုပြောတော့သူ့အမေဖေတွေကလက်မခံဘူးနောက်ဆုံးကြတော့သူဒီတရားဟာအမှန်လို့သူကသူဆုံးဖြတ်ပြီးတော့နောက်ဗမာပြည်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဗမာပြည်မှာကခဏိခက်လို့တရားဌာန meditation center တွေပါတယ်မရှိဘူးရိတ်တာတွေမရှိသေးဘူးစကိုင်းတောင်ရိုးမှာတရားကျင့်နေတဲ့ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးရှိတယ်မဟာကဏ္ဍယုံဆရာတော်လို့ခေါ်တယ် ဝါရင်ကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်ဂူထဲမှာအောင်းပြီးတော့လူတွေမခံဘူးဆွန့်ကတ်တဲ့အချိန်မှာဆုံးပွဲလေးသွားချပြင်မကအချက်ကလေးပေးထားခဲ့ဆုံးအုပ်ကိုချထားခဲ့ပြီးလာကတ်တဲ့လူမရှိတော့မှအသာလေးတကားဖွင့်ပြီးတော့ယူပြီးတော့ဖုံးပေးပြီးပြီးသူပြီးပြီးဆိုတဲ့အခါအပြင်ထုတ်ပြီးတော့တုံးလေးခောက်လိုက်ကျန်တဲ့ဘုကလာသိမ့်သွားအတွေ့မခံဘူးဘယ်သူမှအာယုံပြားမှာဆိုလို့၃လတိတိ အိုင်ကူထဲမှာပိတ်ပြီးတရားအထုတ်အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးစီရောက်လာပြီးတော့တရားဓမ္မကျင့်သုံးသွားတယ်လို့ဒီလိုမှတ်တမ်းတွေမှာဖတ်ရှုအောင်အဲ့ဒါကြတော့မိယောပလာလျှောက်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုလျှောက်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ပိုင်စဉ်းစားတဲ့အသိဉာဏ်ကိုအခြေခံပြီးတော့လျှောက်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းကိုယ်ပိုင်အသိဉာဏ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လျှောက်လန်းနိုင်အောင်အသိပညာရအောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ဒီလိုပြောလို့ ဒါကြောင့်မလို့တရားဓမ္မတွေနာယနာမဓမ္မအတိဆိုတာရအနုဆိုမရဘူးတဲ့ကဲဒီကနေ့တန်ယုဒ္ဓနိကေမှာလာတဲ့အတွေးအမြင်ကလေးတစ်ခုကိုပြောအောင်ဒီအတွေးအမြင်လေးကမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ခေါ်ခဲ့တဲ့စကားတစ်ခုပဲယောဓပုံညင်စပပင်စ ယံကတ္တဝါကုရုတေဣဒယံမစ္ဆောကုရုတေဣဒယောဓပုံညင်စပါပင်စယံမစ္ဆောကုရုတေဣဒဆိုလိုတာကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်အခုလက်ရှိဘဝမှာတဲ့လူသားတယောက်ဟာနော်ကုသိုလ်လည်းလုပ်တယ်အကုသိုလ်လည်းလုပ်တယ်တဲ့လူသားတယောက်ဟာကုသိုလ်လည်းလုပ်တယ်အကုသိုလ်လည်းလုပ်တယ် ရလာတဲ့ဘဝမှာကုသိုလ်လည်းလုပ်တယ်အကုသိုလ်လည်းလုပ်တယ်တန်ဟိကတတကံဟောတိအဲ့ဒီသူလုပ်တဲ့ကုသိုလ်သူလုပ်တဲ့အကုသိုလ်ဟာသူကိုယ်ပိုင်ပဲဖြစ်တယ်သူနဲ့ပဲသက်ဆိုင်ကိုယ်ပိုင်ဆိုတာပစ္စည်းဥစ္စာကြတော့ကိုယ်ပိုင်လို့ပြောရပေမဲ့လို့ကိုယ်အတွင်းမှာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာကိုယ်အပြင်မှာနေတာ ကိုပြင်မှနေတော့သူပြားယူသွားလဲပါတာပဲမီးတဲ့ပါသွားတယ်ရေမျောတဲ့ထဲပါသွားတယ်သိမ့်တဲ့ထဲပါသွားတယ်ဒီလိုဖြစ်နေဟောခုနလှုပ်တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာကြတော့ကိုစိတ်ဆွမ်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ကိုကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်သွားတယ်ကိုဟာပဲအဲ့ဒါပြောင်းလဲလို့မရတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုပဲဒါဒါကြောင့်မို့လို့တက္ကသူနဲ့ပဲသက်ဆိုင်တယ်ကြံတဲ့လူတွေမသက်ဆိုင်သူစိတ်ထဲမှာမွေးဖွားလာတာသူနဲ့ပဲသက်ဆိုင် တန်ဟိတတတကံဟောတိတင်စအာဓာယကိစ္စတိတဲ့အဲ့ဒီကိုလှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုယူပြီးတော့သွားရမယ်တဲ့ထားခဲ့လို့လည်းမရဘူးဒါကြီးဟောထားခဲ့လို့မရလှုပ်တဲ့မြကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေဟာလူတွေရဲ့စိတ်အစဉ်ထဲမှာဖြစ်လို့တဘာဝတရားအလျောက်ဖြစ်ပြီးပြတ်တာကတခုသို့တော့ ဖြစ်သွားတဲ့အရာတစ်ခုဟာသူ့အချိန်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာပျောက်ကွယ်သွားတယ်ပျောက်ကွယ်သွားပြီမဲ့လို့ဘာကြံလဲဆိုရင် energy ဆိုတာလေးတွေကြံ energy ဆိုတဲ့ power ဟာအရာဝတ္ထုမဟုတ်ဘူးအရာဝတ္ထုမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့် remain ဖြစ်နိုင်တယ်သူကဘယ်လို remain ဖြစ်တုံးဆိုတော့ကိုယ့်ကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားကြည့်လေမွေးလာကစားတုန်းက ABCD တို့ကာကြီးခါဝေးတို့မရေးတတ်ဘူးကျောင်းနေလိုက်တဲ့အခါရေးတတ်တယ်အခုတဲ့ရရလာတဲ့အခါငငယ်တုန်းကသင်လာတဲ့လေရေးမျက်စိမိတ်ရေးဦးမလားရေးလို့ရမယ်ဘာဖြစ် energy တွေရှိပျောက်သွားတာဆိုပဲရမလဲပေါ့ကြည့်ငငယ်တုန်းကအကြောင်းအရာတွေငငယ်တုန်းကတွေ့ကြတာအခုမရှိဘူးပြန်စဉ်းစားလို့ပြန်ပေါ်တာတွေရှိတယ်လေအဲ့ဒါလို့ ကိုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာဟာအကောင်အထည်နေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့ substance substance အနေနဲ့မရှိဘူး energy အနေနဲ့ရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့တခါတော့ကဂျာမနီမှာဗိဓမာသင်္นานသွားပို့ချတဲ့အခါမှာကံတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတယ် ကံဆိုတာစေရနာကိုအဓိကထားခေါ်တယ်မနောကံကြတော့စေရနာတယ်မဟုတ်ဘူးအဘိဓါဆိုတဲ့လောဘကိုလည်းကံခေါ်တယ်နော်ရိုးရိုးလိုချင်တဲ့လောဘကိုလောဘလိုပဲခေါ်တယ်သူများပစ္စည်းကိုကိုယ်ပစ္စည်းလုပ်ချင်တဲ့လောဘအဘိဓါကြတော့သူ့ကိုလည်းကံလို့ခေါ်တယ်နော်စေရနာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဖြာပါရရိုးရိုးစိတ်ဆိုးတာမဟုတ်ဘူး စိတ်ဆိုးလို့ဒီလူသေးပါစေဒုက္ခရောက်ပါစေဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တွဲလာလို့ရှင်ဖြာပါဒမနောကံဖြစ်တယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှားရတဲ့အမြင်တစ်ခုကံအရာမြောက်တယ်ဉာဏ်နဲ့ကာယကံဝစီကံတွေကတော့စေရနာတွေပဲကောက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေဟာမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာအကြောင်းစုံလို့တစ်ခါတစ်ခါအကြောင်းစုံလို့ဖြစ်လိုက်ပြီ အကုသိုလ်ကံတွေရောကုသိုလ်ကံတွေရောဖြစ်လိုက်ပြီးအာယုန်နဲ့ဆုံစည်းပြီးတော့ဖြစ်တယ်ကဲဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာ energy ကျန်တဲ့ဆိုတာဘယ်မှာကျန်လဲစဉ်းစားအဘိဓမ္မာသဘောအရဆိုလို့ရှိရင်နော်ဟရိယဝတ္ထုကိုမိပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်နှလုံးသားထဲမှာကြံသလားခုခေတ်လူတွေကပြောတဲ့အနည်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အုံနောက်ထဲမှာဆိုရင် အုံနောက်ထဲမှာရောကြံလား အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးကွဲသွားရင်သို့မဟုတ်နှလုံးပျက်စီးသွားလို့အစားထိုးကုလိုက်ရရင်ဘယ်ရောက်သွားမှာကံနေရောပါမသွားဘူးလားအဲ့ပြက်တဲ့ထဲမှာတခါတရံမှာအုံနောက်ကလည်းပဲအလုံးမလုံးတော့ပဲနဲ့ပြက်သွားလို့ရှိရင်ဆိုကွန်ပျူတာမှာတော့ memory တွေကပြက်သွားတတ်တာပဲအဲ့လိုကွန်ပျူတာထဲမှာ hard disk ထဲမှာရှိတာတွေကတစ်ခါတစ်ခါကျတော့ပြက်သွားတတ်တယ် အဲ့တော့ဒီကံတရားဟာလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာကြည်အုံနောက်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုရင်အုံနောက်ပြက်ရင်ပြက်မသွားဘူးလားနှလုံးသားထဲမှာရှိတယ်ဆိုရင်ပြက်မသွားဘူးလားဒါဖြင့်ကံတရားဟာဘယ်မှာရှိတာလဲဘုန်းကြီးတို့တစ်ချိန်တစ်ခါကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာကံတရားတွေဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီကံတွေဟာ accumulation ဖြစ်တယ်နောက်ဘဝလိုက်နေတယ်ဆိုဘယ်နှလိုက်တာ အုံနောက်ကလူသေးလို့ရှင်ဒီဒီမှာလူဘဝတဘဝပြီးရင်သေတာပဲသေပြီးမီးရှို့လိုက်တဲ့ထဲပါသွားပြီနှလုံးကလည်းပဲရက်သွားတာပဲမီးရှို့တဲ့ထဲပါသွားပြီအဲ့တော့ကံရောပါမတော်ဘူးလားစဉ်းစားเสียကိုအဲ့တော့ဒါဖြင့်ကံတွေဟာဘယ်မှာတည်တာလဲ remain လုပ်တယ်ဆိုတာဘယ်မှာ remain လုပ်လဲ ကံတွေဟာစုမိဆောင်းမိဖြစ်သွားတယ်အကုသိုလ်လုပ်ရင်လည်းအကုသိုလ်ကံတွေစုမိသွားတယ်ကုသိုလ်လုပ်ရင်လည်းကုသိုလ်ကံတွေစုမိတယ်ဆိုဘယ်မှာသွားစုတာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ဘယ်မှာတည်တာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင် mental process လို့ခေါ်တယ်စိတ်တတန္တနာစိတ်ဖြစ်စဉ်ကြီးမှာတည်တာကိုပြောတာစိတ်ဖြစ်စဉ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမရက်ဘူးလူသေးသွားပြီမဲ့လို့စိတ်ဖြစ်စဉ်ကမသေးဘူးတဲ့ အဲ့တော့ကံတရားတွေ accumulation ဖြစ်တာအုံနောက်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးနှလုံးသားမှာလည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်အစဉ်မှာတည်တယ်လို့ဒီလိုပြောစိတ်ကိုကအမြဲတမ်းဖြစ်စဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ရွေ့ရှားပြီးတော့သွားနေတာနိဗ္ဗာန်မရမချင်းဒီစိတ်အစဉ်ကရတ္တန်သွားတယ်လို့မရှိဘူးဈာထဲမှာရတ္တနာနှစ်နေရာတော့ရှိနိုင်တယ်ခိတ္တခဏယတ္တနာနှစ်နေရာရှိတယ်ပါတော့និရောဓသမဘဝင်စားတဲ့အခိုက်မှာယတ္တနိုင်တယ်နောက်တနေရာက တမာတိစွမ်းအားနဲ့အတဉ္ဇတဘုံမှာသွားဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းရတတ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီနှစ်နေရာကလွဲလို့ရှိရင်ရတတ်သွားတာမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူတွေရဲ့ကံတရားဟာစိတ်အစဉ်ကမပြတ်သည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်အစဉ်ထဲမှာပါဝင်ပြီးခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင် online ဖြစ်နေပြီလို့ပြောတာเนาะဘာလို့လို့ online ဖြစ်သွားပြီကိုလုတ်တဲ့အလုပ်တွေဟာ online ဖြစ်သွားရှောင်လို့တိန်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတာ တင်ညိတတတကံဟောတိတင်စအာရာယခစ္စတိဒါလူလိုနားလည်အောင်ပြောတာဘယ်သူကယူသွားတော့ဆိုတကယ်ကတော့ယူတဲ့လူရဲ့လို့မရှိဘူးစိတ်အစဉ်ထဲမှာပါနေတာကိုပြောတာเนาะအဲ့ဒီကံတရားကိုကံတရားဟာကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့သွားတဲ့အခါမှာဘဝတစ်ခုဆုံးသက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအဲ့ဒါယူသွားရတယ်ဒါကရသော်ဘုရားဟောကြားတဲ့ကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘာဝဖြစ်စဉ်တစ်ခု ဒါအသေးသေးချာချာမှတ်ရမယ့်ဟာတစ်ခုပဲလူဖြစ်လာတဲ့နှမျိုးစလုံးလုံးတယ်ကောင်းတာလည်းလုံးပြီးတယ်မကောင်းတာလည်းလုံးပြီးတယ်လုံးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလုံးပြီးသမျှကုသိုလ်အကုသိုလ်ဒီကိုယ်ပိုင်သာဖြစ်တယ်တည်တဲ့ခါမှာဒါပဲယူသွားရမယ်ဟောဒါကလို့ဆိုပြီးအတွေးအမြင်တစ်ခုမှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုရှိတယ် အေးတန်တရားထဲမှာဘုန်းကြီးတို့တွေကကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်မကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်ကောင်းတာလေးတွေစဉ်းစားပြီးတော့နေပဲဆိုရင်ကောင်းတာလေးကြီးလုံးမိလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတာတွေပဲခံစားရမှာပေါ့ဟောမကောင်းတာလဲတစ်ခါတစ်ခါခုနလိုအပေါင်းအသင်းကြောင့်ဖြစ်စေကိုယ်တိုင်အတွေးအမြင်မှားလို့ဖြစ်စေအသိဉာဏ်မဆူရောက်လို့ဖြစ်စေမကောင်းတာတွေလုံးမိအဲ့ဒီလုံးမိသွားရင်တန်တရာအမှားလို့ခေါ်တယ်တန်တရာအမှားလို့ခေါ်တယ် အဲ့ဒီအမှားတစ်ခုကိုကျွလွတ်မိလိုက်လို့ရှိရင်ခံရတာနေဝိခံအများကြီးခံအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်တရာအမှားကိုကျွလွန်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကဒါအိဆံပဲတစ်ခုအနေနဲ့ပြောတာဝတ္ထုလေးတစ်ပုဒ်တည်းအမှားအများကြီးပဲရှိတယ်ဒါမျိုးတွေနော်တန်တရာမှာအမှားလုပ်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကတ္တဗဘုရားရဲ့လက်ထက်မှာ ဘုန်းကြီးတစ်ပါးပဲဘုန်းကြီးကလည်းတာမန်ဘုန်းကြီးမဟုတ်ဘူးတောရွာကကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းမှာသတင်းသုံးပြီးတော့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုကျင့်နေတယ်ဘုန်းကြီးကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေပြီးတော့ကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘုန်းကြီးတော့ဘုန်းကြီးဆိုပေမဲ့အမှားမလုပ်ဘူးလို့မအောင်မေ့လေနဲ့စိတ်ထားဟာအမတန်မှအရေးကြီးတယ်နော်အဲ့ဒီကိုတော်ကတောရကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းမှဒီလိုသတင်းသုံးတာ အချိန်ရတိုင်းဝိပဿနာတရားကိုကြိုးကြိုးဆာဆာအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တနေ့ကျတော့သူအမှားလုပ်ဖို့ဘာကြုံလာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကတကြွယ်တယောက်ကဆောက်ထားတဲ့ကျောင်းမှာနေတာအဲ့တကြွယ်ကသူ့ကိုကိုးကွယ်လူလေသေးမရှိဆွမ်းကွမ်းလှူဒန်းတယ်အေးဒီနေ့ကျတော့ အာဂနုကိုရောတပါးကြွလာအာဂနုကိုရောတပါးကြောင်းရောက်လာရောက်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီကိုရောကသူ့เจ้าကိုအရင်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးဆုံးခံသွားရင်းနဲ့သူ့တကာနဲ့အရင်တွေ့လာတာတွေ့တော့တကာကမြင်တော့အဲ့ဒီအာဂနုကိုရောတိတ်ချညိုတယ်ရှေးတုန်းကတော့ယဟန်ဆိုတာဒီเจ้าနဲ့เจ้าနဲ့မှနေတယ်ဆိုတဲ့စနစ်အမတန်မှနဲတယ် လှက်ပတ်သွားလာနေကြတာများတယ်ပေါ့တဏှာတဏှာအမြဲထာဝရနေတာသိမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လို့အဲ့ဒီကိုတော့ဒီလိုလှည့်သွားရင်းနဲ့အဲ့ဒီကနဲ့တွေ့တော့ချောင်းတကာကြီးကချင်းညိုတယ်ချင်းညိုတော့ဆွမ်းနေပါလေကတ်ပြီးသင်္ကန်းနေပါလေလှူတယ်ပေါ့လှူပြီးတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကျောင်းမှာတဲပါတပည့်တော်ကျောင်းရှိတယ်ကျောင်းကိုကြွားသွား အာကနုကိုတော့ရောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချိန်ထိအောင်သူကဟိုကမ္မထံဘုံကြီးကမ္မထံအထုတ်နေတဲ့ရဟန်းတော်အာကနုကြွလာတယ်ဆိုလေးလေးစားစားဆက်ဆံတယ်ရှင်ဘုရားဘယ်ကကြွလာတာတုံးဆိုသူတခါအိမ်ကကြွလာအဲ့ဒီချိန်ထိအောင်သူနေရာထိုင်ခင်းနေပေးပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံနေတယ်ညနေကျတော့တခါကအာကနုဘုန်းကြီးကိုဂေယုဆိုင်တဲ့အနေနဲ့လူစရာတန်းစရာတွေနဲ့ နော်ဂယုတဆိုင်နဲ့ကြောင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာသူ့စိတ်ကပြောင်းသွားနော်အမတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်ငါဂယုဆိုင်တဲ့တကာကအခုငါတဲ့ပို့ပြီးတော့အာဂနုဘုန်းကြီးကိုဂယုဆိုင်တယ်ဆိုအတွေ့သွားတွေ့မိတယ်သူလည်းကမ္မထံဘုန်းကြီးပဲကမ္မထံအထုတ်နေတယ်လို့ဆိုတာဝိပဿနာရယုတ်တပယုတ်တော်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကြိုးကြိုးဆဆအထုတ်နေတဲ့ဘုန်းကြီးဖြစ်ပါရဲ့သားနဲ့အတွေးခေါ်အဲ့လိုဝင်သွားတယ် ဝင်သွားတာဘာကလွှမ်းမိုးလာတာတော့ဆိုအိတ်တာဆိုတာကလွှမ်းမိုးလာတာငကိုတော့ကတခါကသူတစ်ပါးတည်းကိုခေယူဆိုင်တာဟုတ်အခုသူနဲ့ပြိုင်ဘက်ကိုတော်တစ်ပါးရောက်လာတယ်အဲ့ဒီကိုတော်ကိုပိုခေယူဆိုင်တယ်လို့သူကထင်တယ်တော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါဟာဒီအထင်လေးอ่ะအေးငါခရုဆိုင်နေတဲ့တကာကအခုဒီကိုတော့ပုံခရုဆိုင်လာစိတ်ထဲမှာဒါကိုအိတ်တံလို့ခေါ်တယ် ကိုယ်ပဲဂရုစိုက်စေခြင်းနဲ့သူများကိုဂရုမစိုက်စေခြင်းမူဟောသူ့စိတ်ကလေးကနည်းနည်းလေးပုရုဇဉ်စိတ်ဓာတ်ကလေးဝင်လာအဲ့လိုဝင်လာပြီးတော့ဘုရားကကကြာနာနာနေရာထိုင်ခင်းနေပါလေပြင်းစင်ပေးလို့ကုံဝေယဝိဇ္ဇတွေအကုန်လုပ်ပြီးပြသိမ့်မကြည်ခြင်းဘူးနောက်ရကြတော့အရှင်ဘုရားတို့နှစ်ပါးလုံးဆွမ်းစားကြပါအိမ်ပင့်သွား အိမ်ပင့်သွားတဲ့အခါမကြည်တော့ဘာလုပ်တုံဆိုရင်မနဲ့ကြတော့အဲ့ဒီကိုတော့သူကမလိုက်စေခြင်းမလိုက်စေခြင်းတော့ဘာလုပ်တုံဆိုရင်မနဲ့အိယာထခေါင်းလုံးထိုးတာအဲ့ဒီနေ့ကျတော့လက်သေးလေးနဲ့အသာလေးခောက်လက်သေးလေးနဲ့အသာလေးခောက်ဘုကရောမနိုးအောင်လုပ်လုပ်တယ်အဲ့တော့မနိုးတော့သွားပြီးတော့ဒါမလိန်ခြင်းလို့ ဝီနီးလွတ်လောက်တာပေါ့နော်သူအိတ်တဲ့ချောင်းဆောင်လေးကိုသွားပြီးတော့တကားကိုလက်သေးလေးနဲ့အသာလေးမကြားကြားခောက်တယ်လူဆိုတာအမူအရာကြည့်တာနဲ့သိနိုင်တယ်ပုဂ္ဂရောမနေ့ကသိပြီဒီကိုတော့ငါ့ပေါ်မှာသိမလို့ဘူးဆိုတော့သိသွားမျက်နှာနဲ့သိတယ်သူတို့ကလူရဲ့တဘာဝဆိုမျက်နှာနဲ့သိတယ်ဘာလို့ဆိုမျက်နှာရိပ်မျက်နှာခဲကကြည့်ကြည်သလားမကြည်ဘူးလားဆိုအမြဲတမ်းထင်ရှားတတ်တာ စိတ်ရဲ့တယုတ်ဟာမျက်နှာမှာလာပေါ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အစင်းဆိုတာနှလုံးသားရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုမျက်နှာမှာလာပြတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မို့လို့ရူပလို့ခေါ်တာ။နှလုံးသားရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေနှလုံးသားရဲ့ခံစားချက်တွေဟာမျက်နှာမှာလာပေါ်တယ်။အဲ့ဒီကလေးကသိထားပြီ။ ဟိုကိုရောကတကယ်တော့တရားထုတရားမြတ်ရပြီးသားယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသူကသိအဲ့ဒါဟိုကိုရောမပါအောင်လို့တိတ်တဆိတ်သူကကြွသွားအိမ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ဗာပြောတော့ဆိုအရှင်ဘုရားအာဂနုဘုန်းကြီးရောမပါဘူးလားဆိုအာတကကြီးအာဂနုအိတ်နေတာသုံးနေတာပဲခေါင်းလောင်းထိုးတာလည်းမလို့ဘူးတကားသွားခေါင်းတာလည်းမကြားဘူး ဆိုတော့တခါကတော့ဘလို့တွေးတော့ဆိုအရှင်ဘုရားတဲ့ခྱི་ပန်းလာလို့နေမှာပါတဲ့ချိန်မစေဘူးတခါအဲ့လိုပြော तू ကအဲ့ဒါခွင့်မလွတ်နိုင်အဲ့လိုပြောလေ तू ကအချိန်တက်သွားပြန်ပြန်ပြီးတော့ခྱི་ပန်းလို့နေမှာပါအရှင်ဘုရားပဲဖုံးမေးကဲဖုံးမေးပြီးတဲ့အခါကျတော့ကြာကြာနာနာသူ့ကတ်တဲ့အစာအာဟာရတွေပဲအရှင်ဘုရားဒါလေးဆောင်းကျင်းသွားပါ तू ခྱི་ပန်းလို့ချိန်နေတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါလေးအကြောင်းရောက်တော့ကျွေးလိုက်ပါ နှုတ်ကနာစွမ်းနေထက်ပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်အဲပေးလိုက်တော့ယူတော့သွားတယ်မယူဘဲလည်းမနေရဘူးလေလူဆိုတာကိုယ်စိတ်ထဲကမဟုတ်တာလုပ်ရင်လည်းသူကရှက်တတ်တဲ့သဘာဝတော့ရှိသေးတယ်ပေါ့ပြောင်တော့မလုပ်ရဘူးသူအဲ့ဒါယူသွားတယ်ယူသွားတဲ့အခါကျတော့သူစားတော့ကလည်းရတာရှိတယ်ရတာရှိမှန်းသိတော့ဒီဟာကျွေးလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီကိုယ်တော်เจ้าကခွာတော့မှမဟုတ်ဘူးဒါမျိုးစားရရင်သူဘဲမှသွားတော့မှမဟုတ်တော့ဘူး အဲ့တော့ဒီစားစာငါဘယ်လိုလုပ်ရပါသူကလည်းပဲစဉ်းစားတယ်ဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ငါဒီတိုင်းသွန်ပြစ်ခဲ့ရင်လေချီးကန်းတွေကဝိုင်းထိုးရင်ငါငါလှုပ်တာပေါ်လိုက်မယ်ပေါ့ဟောရေတဲ့သွန်လိုက်လို့ရှင်လေနုကနာဆိုတာထောပတ်ကပါလာဟိုရေပေါ်မှာအစီတွေဝိနေရင်လည်းပဲဟောငါသွန်ပြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာပေါ်လိုက်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါခြေရာဒီလက်ဆလက်နတ် နော်သဲလွန်စားတွေကဖြောက်မှဖြစ်ဘာမှမကြံအောင်ဘယ်လိုလုပ်တုံးဆိုသူ့ကြောင်းလေးကိုပြန်တဲ့လမ်းမှာတောမီလောင်ထားတဲ့နေရာရှိတယ်မိကြီးတွေကဲလက်စပြအောင်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတောမီကြီးခဲတွေခြားတဲ့မှာမိကြီးတွေရက်ပြီးအဲ့ထက်ကိုတွန်ထဲလိုက်ဘာမှလက်စလက်နာမချအောင်ဖြောက်ပစ်ခဲ့အဲ့ဒါလောက်ထိအောင်သူ ဖြစ်သွားတာနော် ဒါကပ္ပထာထုတ်နေတဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးနော်ပြီးတော့သူလည်းသူတော်ကောင်းတော့သူတော်ကောင်းပဲကိုချင်းတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးပဲသို့တော့စိတ်ဓာတ်ပျက်စီးသွားပြီဆိုရင်ဘယ်သူကဖြက်စီးတော့ဆိုအိတ်တံမစ္စရိယဖြက်စီးတယ်အိတ်ကဖြက်စီးလိုက်ဖြက်စီးလိုက်လို့အဲ့ဒီပြစ်မှုတစ်ခုကိုသူကျွလွန်မိသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့လမ်းမှာပဲတွန်ထားခဲ့ပြီးတော့သူအကြောင်းပြန်တယ် ကျောင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကိုရိုနေတဲ့နေရာသွားကြည့်တော့မရှိဘူးကွာအဲ့ကြတော့မှလန့်သွားတယ်စိတ်ထဲမှာငါအကျန်နေသီးလို့နဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီစိတ်မကောင်းကတာမန်မကောင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနောက်ကျသွားပြီ तू လှုပ်တော့ကတော့ तू မှန်တယ်ထင်ပြီးတော့လှုပ်တာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတကယ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ငါအတွေးတွေအကြံတွေကိုသိလို့ဒီလိုဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ ဒီမှာမနေတော့ဘဲနဲ့ကြွသွားတာဖြစ်နိုင်မယ်လို့စိတ်ထဲမှာအတော်စိတ်မကောင်းဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီစိတ်မကောင်းတာဟာဘယ်တော့မှပြန်ကောင်းလာတော့တာမဟုတ်ဘူးလူဟာမဟုတ်တာလုတ်မိသွားပြီဆိုရင် remorse လို့ခေါ်တယ် worry လို့ခေါ်တယ်နော် worry ဆိုတာတောကဖြစ်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်နေတာနောက်ဆုံးမှာ စိတ်မချမ်းသာဖြစ်သွားတဲ့အခါလူစင်စက်ကလူပြိတ်တာသဘောမျိုးရောက်သွားအယိုးပြိုင်ပြိုင်နဲ့မစားနိုင်မတောင်းနိုင်စိတ်တော့ကတွေရောက်ပြီးတော့တပိမ့်မိန်တလိမ့်လိမ့်စိတ်ထောင်းတော့ကိုကြည်ဆိုတဲ့ပုံစံကြီးဖြစ်လာ။မာဆေးနဲ့ပါကု။ဝန္ဒနာဆိုတာကုရနတ္ထိဆေးမရှိတဲ့။တောကကနှလုံးသားကိုလောင်တဲ့အခါကျတော့ အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဖြည်းဖြည်းသွေးသားတွေမလန်းမနဲ့ပိန်ချုံပြီးနောက်ဆုံးကျတော့ဒီဒီစိတ်နဲ့ပဲပြန်တော်မူသွားပြန်တော်မူသွားတဲ့အခါကျတော့အနှစ်နှစ်ပေါင်းများစွာငရဲကြသွားရှာငရဲမှာခံရရှာအဲ့ဒီနှစ်ပေါင်းများစွာငရဲခံပြီးတဲ့အခါမှာ ယက္ခလို့ဆိုတဲ့အမတန်ဆင်းရဲတဲ့ပြိတ္တာဘလူမျိုးသွားပြီးတော့ဘဝ900ဖြစ်တယ်သူတခါတည်းလှုပ်ခဲ့တာအစာတခါတည်းမကြွေးခဲ့ပဲနဲ့လမ်းသွန်ပစ်ခဲ့တာသူများပေါ်ရရမယ်လလပါကိုသူဟန်တားခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဘဝပေါင်း900ဘလူတွေကြီးဖြစ်တဲ့ထဲမှာတခါပဲဝအောင်စားရတယ်တဲ့နော်တခါတည်းပဲဝအောင်စားဘူးတဲ့ အဲ့ဒီကနေသေတော့ခွေးဘဝ900ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခွေးကလည်းပဲဟိုကားကြီးနဲ့အိမ်မှာအလှမွေးတဲ့ခွေးမျိုးမဖြစ်ဘူးခွေးလေခွေးလေဟိုမိုက်ပုံး၌ဒီမိုက်ပုံး၌စားရတယ်မရှိဘူးဝါရတယ်မရှိဟိုကခဲနဲ့ပြစ်ထုတ်တရားခဲနဲ့ပြင်းထုတ်အဲ့ဒီလိုခွေးဘဝမျိုးမှာလည်းပဲဘယ်တော့မှဗိုက်ပြည့်အောင်မစားရဘူးတဲ့တခါတော့ လူတယောက်ကအံသွားတဲ့အံပတ်တွေကိုသူတစ်ခါစားလိုက်ရတယ်ဝါအောင်အတိတစ်ခါပဲစားဖို့တဲ့ဝါအောင်စားနော်နှစ်ဘဝဘဝပေါင်း900ဘဝ1000မှာတဘဝမှာတစ်ချိန်ပဲစားခဲ့ရဘလူးဘဝ900ရှိတဲ့ထဲမှာ900တဲကဒါတဘဝလုံးဝအောင်စားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဘဝတဲကတစ်ချိန်ပဲစားရ ခွေးဘဝ900ဖြစ်တဲ့ထဲမှာတစ်ခုသောဘဝမှာတစ်ချိန်ပဲစားခဲ့ရတယ်ကြံတဲ့အချိန်ကဘိုက်ဟောင်းလောင်းနေပဲနေရတယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းလဲဆိုဒါတန်တရာကအမှားတွေသူလောက်ခဲ့တာပေါ့နောက်ဆုံးကြတော့သူဘယ်လာဖြစ်တုံလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်မှာတာဝတိမျိုးနဲ့မလှမ်းမကန်ကောသလတိုင်းနဲ့อ่ะပေါ့ကောသလတိုင်းနဲ့က ဒီကောသလတိုင်းဆိုတာခင်ကမြစ်တို့ဘာတော့နဲ့နေတာကိုအဲ့မြစ်ကမ်းနားမှာတငါရွာရှိတယ်အဲ့ဒီတငါရွာကအိမ်တောင်အင်ကြီးတထောင်ရှိတဲ့တငါရွာမှာအဲ့မှာသွားပြီးတော့သူတရေတီးတယ်ပေါ့အဲ့လိုတရေတီးတဲ့အခါမှာ လောကမှာလူတွေကပြောကြတယ်ကိုဖြစ်ကိုခံလို့ပြောကြတယ်သို့တော့မကောင်းတဲ့လူရှိလို့ရှင်ကြံတဲ့လူတွေပဲအထိုက်လျောက်ခံရတတ်သေးတယ်ဆိုဒါပါနဲ့စဉ်းစားကြည့်ရမလို့ဆိုမိဘုံနာကတ်ရင်ကတ်တဲ့လူတိုင်းပူမှာပေါ့အလောင်းမခံရတော့ပူတော့ခံရမှာပဲအဲ့ဒါလိုပဲ သူတရေတီတာအဲ့ဒီရွာထဲမှာသူတရေတီတဲ့အချိန်ကစပြီးအဲ့ဒီရွာလူတွေလုပ်ငန်းကင်တာအဆင်မပြေငါဆိုလို့ရှိရင်ဒီငါသေးသေးလေးကစမမွေးငါကြီးဆိုတော့ဘယ်တော့မှဖမ်းလို့မရတော့အဲ့လောက်ထိအောင်လုပ်ငန်းကမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ငါးတွေပါလေဖမ်းမရတော့တရွာလုံးကဆင်းအောင်ဆင်းရဲဖြစ်လာဒါတွေမကဘူးရွာမီးလောင်တာခုနှစ်ကြိမ်နဲ့သူရောက်လာမှဖြစ်တာဒါသူ့ရဲ့ ဒီထင်ဟပ်မှုတွေမိဘုံရဲ့အရှိန်ဟပ်မှုတွေလို့ပြောဟောတော့ဘယင်ကနေအဲ့ဒီရွာကလူတွေတန်ခါလူတွေဒဏ်တက်တာခုနှစ်ချိန်ဒဏ်တက်ခံဆင်းရဲရတဲ့ထဲပဲဒဏ်ဒဏ်ငွေတွေပေးဆောင်ရတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဆင်းရဲကြအဲ့တော့လူတွေကစဉ်းစားကြတယ်တို့ရွာတစ်ခါမှဒီလိုမဖြစ်ဘူးမကောင်းတဲ့လူတော့ရှိနေပြီနဲ့တူတယ်ပေါ့ ဆိုပြီးတော့ရွာကိုခွဲလိုက်တယ်50 50ပေါ့900စီ900စီခွဲလိုက်တယ်အရက်ခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့မိသားစုမပါတဲ့အိမ်900လူတွေကအကုန်အလုံးခံနေခွဲလိုက်တဲ့နေရာစပြီးအဆင်ပြေလာတာအကုန်စီးပွားတွေတရရဲ့တက်ငါးတွေမိဟိုဘက်ပိုင်းကတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲအဲ့ဒီဒုက္ခတွေရောက်ဒါနဲ့အဲ့ဒီကြံတဲ့ဘက်ကိုတခါထပ်ခွဲထပ်ခွဲထပ်ခွဲနဲ့ ဒါသေးကြပြီမကောင်းတဲ့လူရှိတယ်ဆိုထပ်ခွဲရင်ကနေနောက်ဆုံးမှသူတို့တအိမ်နဲ့ပဲကြံတော့တဲ့အဆင့်ရောက်တာသူတို့တအိမ်နဲ့ကြံတဲ့အချိန်ကျကြံတဲ့လူတွေအကုန်ဆင်ပြေတယ်သူတို့တအိမ်ပဲအဆင်မပြေဖြစ်သွားတာဟောမိခင်ဆိုတာတော့သူ့ဝမ်းထဲမှာသတိတည်တဲ့ကလေးကိုသူကတန်ရစဉ်ဖြစ်တာပေါ့တနာတယ်ဒါကြောင့်မို့စင်စင်ရဲရဲနဲ့ပဲသူရောက်လာကြတဲ့ကအိမ်မှာထမင်း နတ်မောင်အောင်စားရတယ်လို့မရှိဘူးဝအောင်စားရတယ်လို့မရှိဘူးမွေးလာတဲ့အခါမှာလည်းဒုက္ခတွေပေးလိုက်တာအချင်းချင်းနောက်ဆုံးမှသူ့ကိုမတ်တက်သွား9နှစ်အရွယ်လောက်ရောက်အောင်မတ်တက်သွားတိတတ်တဲ့အရွယ်လေးရောက်သည့်ထိအောင်အမေလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတိခံပြီးတော့ကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်တောင်းဆရတဲ့အဆင့်ရောက်သွား တောင်းတဲ့တိုင်ရသလားလို့ဆိုသူပါလာလို့ရှိရင်ပေးမဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးနော်တန်တရားမှာအမှားလုပ်ခဲ့တာရဲ့အပြစ်ဒဏ်တွေကိုခံပေးမဲ့လူတယောက်မှမရှိဒါနဲ့ကြာတော့မိဘလည်းပဲနော်ကိုမချိအမိတော်လဲသားတော်ခဲ့မစားရတဲ့အခါဥမမတောင်းတော့သီလမဆောင်နိုင်ဘူးပေါ့တရက်ကြတော့သူ့လက်ထဲခွက်ကလေးထည့်ပြီး ငါသားဟိုအိမ်နဲ့သွားမင်းအဲ့ဒီသွားတောင်းလိုက်ငါတနေရာတောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့လစ်တော့တာအဲ့ဒီလစ်သွားတာခြေရဖြောက်လိုက်အဲ့ဒီလိုခြေရဖြောက်လိုက်တဲ့အခါကျဒီကောင်ဟာဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့မဆရတဲ့ရက်တွေကများပြီးတော့ပိန်ချုံလို့လူလဲရေချိုးရတယ်လို့မရှိဘူးဒီအမိုက်ပုံတွေသူများတွေပြစ်ထားတဲ့အစားအစာတွေတဲကကောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါ စာအဲ့ဒီလိုနေတာလူကောကတရေရုပ်ပေါက်သွားတဲ့အဲ့ကောင်ဝအောင်စားရတယ်လို့မရှိဘူးအဲ့ဒီလိုတရေရုပ်ပေါက်ပြီးတော့လူကလည်းမွဲချောက်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်လိုက်တာအဲ့ဒီချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကတာဝတိပြည်တဲ့ဆွမ်းကံဝင်လာတော့အမတ်မထင်သူနဲ့သွားတွေ့တာသွားတွေ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတနာသွားတယ် သူ့ရဲ့ကျင်နာစိတ်အော်ဒီလောက်ဆင်းရဲတဲ့ကလေးလေးပါလားဒီလောက်ဆင်းရဲရှာတာတနာစရာကောင်းလိုက်တာစားစရာမရှိဘူးသူများတွေပြစ်ပြီးအိုးဆေးရီခွက်ဆေးရီတွေတွန်ထားတဲ့နေရာကကြီးခန်းလိုပဲဟွာလေးလိုက်ကောက်ဒါလေးလိုက်ကောက်နေအဲ့ဒီထမင်းလုံးလေးတွေထမင်းစီလေးတွေပြစ်ထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုကောက်ပြီးစားနေရှာအဲ့ဒါမြင်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကတနာပြီးတော့ သူ့လှမ်းခေါ်တယ်လှမ်းခေါ်လိုက်တော့သူကလိန်တော့လိန်မာသားပဲသူကနော်အကုသိုလ်ကံတာခံရတာသူအုံနောက်ထဲမှာသူသူ့တဏ္ဍာမှာအသိဉာဏ်လေးရတော့ရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့အသိဉာဏ်ရှိတာတော့ဆိုဘုန်းကြီးဘုရားတော်ကသူကတရားထုတ်ခဲ့တယ်လေသီလတွေလည်းစောင့်တည်ခဲ့တယ်တရားလည်းအထုတ်ခဲ့တယ်ယဟနာပြစ်မှားပြီးတော့အမှားလုပ်ခဲ့လို့ဒီဒုက္ခကြီးကိုခံရတယ် အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကလှမ်းခေါ်တယ်ဟိတ်ကောင်လေးဆိုတော့သူသွားတယ်အနန္ဒာသွားတဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာပြောတယ်မင်းဒီလိုပဲစားစရာမရှိဒီလိုနေရတာလားဘယ်တော့မှ तू ဝအောင်မစားဘူးတဲ့ဒီလိုပဲနေရနေစရာလည်းအိတ်မရှိဘူးအကိုစရာတောင်းဒါပြင်မင်းသင်္ကန်းဝတ်ပါလားလို့အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဘယ်သူကဝတ်ပေးမှာတော့တဲ့သင်္ကန်း ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကအေးငါဝတ်ပေးမယ်မင်းလိုက်ခဲ့အကြောင်းဆိုပြီးတော့ခေါ်သွားတယ်နော်ဒီလောက်ဒီဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ပြီးတော့ပိန်ချုံနေတဲ့ကလေးလေးတယောက်ကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကယ်သွားတာခေါ်သွားတယ်ကြောင်းရောက်တဲ့အခါရှင်သာရိပုတ္တရာရေတွေဘာတွေခတ်ပြီးတော့ကြီးတွေဘာတွေတွန်းဘယ်တော့မှဒီရေမချိုးတဲ့ကောင်ပေးရေနေတဲ့ကောင် ရေတွေဘာတွေချိုးပေးသင်္ကန်းတွေဘာတွေပေးသပိတ်တွေဘာတွေပေးပြီးတော့သူသင်္ကန်းလေးဝတ်ပေးလိုက်တယ်၊ကွင်လေးဝတ်ပေးလိုက် ကွန်လေးဝတ်ပြီးတော့စာလေးပါလေးသင်ပြီးတော့ညံတော့သူကအကောင်းသားပဲညံတော့ကောင်းတယ်ညံကောင်းမိမဲ့လို့ဘုံကံကနဲလိုက်တာသူ့ကိုနောက်ကနေခေါ်သွားရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကဆုံးမရဘူးတဲ့ဆုံးမရရုံနဲ့မကဘူးဒါလူတွေရဲ့မျက်စိကွာရှင်သာရိပုတ္တရာမမြင်တော့ဘူးတဲ့သူပါသူပါလာတဲ့နေ့ဆိုရင်ရှ िख ိုးတဲ့လူတောင်မရှိဘူးတဲ့လမ်းမှာ အဲ့ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမဖြစ်ဘူးမင်းကြောင်းမယ်နေရဆိုပြီးတော့ဆုံးခံပြီးတော့ကျွေးရရှာတယ်ဒါပေမဲ့ဝါအောင်မစားရဘူးသူဘယ်တော့အဲ့ဒါလောက်ထိအောင်သူ့ရဲ့အပြစ်ဒဏ်တဏှာလောက်ခဲ့တဲ့အမှားအပြစ်ဒဏ်ကိုခံရခံရရှာအေးတရားတော့သူစ조사အထုတ်ရှာတယ်သို့တော့ဘိုက်ဝါအောင်စားရတဲ့အခါဆိုဘယ်တော့မှမရှိဘူး ရှင်သာရိပုတ္တရာကကြောင်းနေကြောင်းနေပြီးတော့ကဲလူခြုံနဲ့သူတပည့်တွေကနေပြီးတော့ကဲမင်းတို့သွားလိုက်သူ့ရဲ့နာမည်ကိုလောသကတိတ်တလို့နာမည်ပေးထားတယ်ကဲလောသကတိတ်တကိုမင်းတို့ဒီဆွန်လေးပေးလိုက်ပါဆိုမရောက်ဘူးတဲ့သူစီပေးရမှမေ့ပြီးတော့သူတို့ကြွေးတာထင်ပြီးစားပလိုက်ကြသူစီမရောက် အဲ့ဒါလိုနဲ့ငတ်ပြက်ပြီးတော့နေရတဲ့ဘဝမျိုးဘယ်တော့မှဘိုက်ဝအောင်စားရဘူးတဲ့တနေ့ကျတော့ तू ဒီလိုငတ်ငတ်ပြက်ပြက်စားစားလောင်လောင်နဲ့ပဲနောက်ဆုံးမှာ तू ကိုယ်တိုင်ကသဝမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဝိပဿနာရှုပြီးတော့ကျင့်ကြံခဲ့တဲ့ဥပနိဒေယလေးကြောင့်မို့လို့သူကရှင်သာရိပုတ္တရာသင်ကြားထားတဲ့အတိုင်းတရားနှလုံးသွင်းတယ်သိခံပြီးတော့ တရားနှလုံးသွင်းတဲ့အခါမှာအာတော်ကင်းကွာတဲ့ယ ahanan ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့ယ ahanan ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာယ ahanan ဖြစ်ပြီးတော့သူမကြခင်ပဲအစာရေစာဘယ်တော့မှပြည့်ပြည့်စုံစုံမဆားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အာယုသင်္ခါရတွေကတဖြည်းဖြည်းရော့ရော့ရော့ရော့ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာဒီအသက်ရှင်ဖို့ရခက်ခဲလာတယ် အစာမစားရတာတွေကများလာတော့အင်းအားတွေကဆွေးရုပ်လာအဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကတော်တော်တန်ဝေကရရှာသူ့အတွက်ပို့လိုက်တိုင်းဘယ်တော့မှမရောက်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူရဟန္တာဖြစ်တဲ့နေ့မှာအထူး special အစာကောင်းကောင်းနေရှင်သာရိပုတ္တရာကပို့ခိုင်းလိုက်တယ်ပို့ခိုင်းလိုက်တယ်ပို့ခိုင်းလိုက်တာတွေကလမ်းညင်ပြောက်သွား ဒါတွေမကဘူးတာဝတိပြေဆိုတာအလုံးကြားမှုကြတယ်ပတိတတိကောသလမင်းကြီးကအတရိတဒါနဆိုတာဘယ်သူနဲ့မှမတူတဲ့အလှကြီးလှတာလေရန်တော်တပါးတပါးကိုဆင်နေရထီးမိုးပေးထားတဲ့အမတန်မင်းကမင်းသားနဲ့အကြီးကျယ်လှတဲ့အလှမတောင်သူဘိုက်ပြေအောင်မစားဘူးတဲ့ကဲဟောဘယ်တော့မှဝအောင်မစားရဘူး သူများတွေဝပြီးတော့နေတဲ့အလူဝဲကြီးမှာတောင်သူဝအောင်မစားရခဲ့ရဘူးတဲ့အေးယဟန္တာဖြစ်တဲ့နေ့ကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကသူနဲ့ဆုံးခံသွားတော့ကြောမဲ့လူတော်မရှိဘူးလူမဲ့လူလည်းမရှိဘူးဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာသူ့ကိုကြောင်းပြန်လွတ်ပြီးတော့ကဲမင်းဆုံးလာကြောင်းကပဲထိုင်းနေငါပို့လိုက်မယ်ဆိုပို့ပို့ခိုင်းလိုက်သူ့လက်ထဲမရောက်လမ်းမှာပဲပျောက်သွားဒါသူလုတ်ခဲ့တာလေသူကလည်းလမ်းမှာဖြောက်ခဲ့တာဟုတ် အတုစီပို့တဲ့အစာလည်းမရောက်ဘူးဓမ္မတန်တတိထားစရာကောင်းတယ်ရှင်ရသော်ဘုရားကတုတ်တန်တစ်ခုမှဟောထားတာရှိတယ်နော်အစာအစာဆိုတာတဲ့ယေနံဒရန္တိတတ္ထာယဝိပတနိနစေတတာကြည်နူးတဲ့စိတ်နဲ့ယုံကြည်တဲ့သရတရားနဲ့လှူတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုသာလဲ တမေဝအနံပဇတိအတ္တမေလောကေပရမေသာကြည်လင်တဲ့စိတ်တရားတရားနဲ့သူများကိုကြွေးခဲ့မွေးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာပုဂ္ဂိုလ်စီသာအစာအာဟာရဆိုတာရောက်လာလေးရှိတယ်နော်မလူတဲ့မတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီဆိုရင်အစာအာဟာရရောက်မလာဘူးဘဝမှာရှားမြဲရှားနေတတ်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဟောတာနော်အဲ့ဒီမှာ ရေနံတရန္တိတတ္တယဝိပတန်နေနစေတတာတမေဝအာနံပဇတိတဲ့စားစရာဆိုတာအဲ့ဒီလှူခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီရောက်တာမလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီမရောက်ဘူးတဲ့ဘယ်တော့မှအတ္တမိန်လောကေပရမေစာဒီလောကပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားလောကမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လှူခဲ့တဲ့စီစီပဲရောက်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းထားတာတတ္တမဝိနေယမစ္စေတာဒိစ္ဆာဒါနမလာဘိကု အေးနှမျောတယ်ဆိုတော့အညစ်အကြေးတွေကိုနိုင်အောင်လုပ်တယ်နိုင်အောင်လုပ်ပြီးတော့လှူရမယ်တဲ့လှူရမယ်တန်းရမယ်သူများပေါ်မှာဒီလှူတန်းကိုပိတ်ထားနေပါလေမလုပ်ရဘူးတဲ့နော်ပုံညာနိပရလောကသမိန်ပဋိဋ္ဌာဟောတိပါဏိနာကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေဟာတမလွန်ဘဝမှာအာကိုရဖြစ်တယ်တဲ့ဟောဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတွေးအမြင်ပဲ အခုကြည့်လေသူကုသိုလ်မလုပ်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်သူစီပို့လိုက်တဲ့ဟာသူစီမရောက်ဘူးလမ်းမှာပဲပြောက်တယ်လမ်းမှာပဲပြောက်တယ်အစားအစာပေးကျင်တိုင်းပေးလို့မရဘူးသူကပြောက်အောင်လုပ်ခဲ့တော့ပြောက်ကုန်တာပဲအေးနောက်ဆုံးအချိန်ကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကကြောင်းပြန်ရောက်တယ်ကြောင်းပြန်ရောက်တော့အချိန်ကြီးလိုက်တော့လေမွန်းတော့တဲ့အချိန်ပြစ်သွားပြီ စွန်းစားရလားလို့မေးလိုက်တော့မရဘူးတဲ့အဲ့ဒီမှာတော်တော်တန်ဝေကဖြစ်သွားတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာတပိတ်ဆေးပြီးတောက်လျှောက်ပြန်ထွက်သွားဘယ်သွားတော့ဆိုကောသလမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်ရောက်သွားရှင်သာရိပုတ္တရာကြွလာတယ်ဆိုတော့ဒီချိန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒါဆွမ်းငိမ်မဟုတ်တော့ဘူးဟောဝန်းလွဲနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ကောသလမင်းကြီးကစတုမရုတပိတ်လှူလိုက်တယ် အဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာစတုဝရုတသပိတ်ကိုယူပြီးတော့ခုနကလောကဒိတ်တာစီကိုသွားတယ်ဟိုကအစာမစားရလို့ရဲရဲလေးဖြစ်နေနော်အစာငတ်တာနော်မစားနိုင်တာမဟုတ်ဘူးမစားရတာအဲ့ဒါနဲ့စတုဝရုသူ့တပိတ်ထဲကိုတပိတ်လေးကိုနာနာပေးပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာစားခိုင်းတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကတပိတ်ကိုကင်ထားတယ်ကင်ထားပြီးတော့စားခိုင်းမစားဝတ်မှုကြောက်တယ်ဆရာကို ရှက်တယ်မဟုတ်ဘူးစာမင်းလက်ထဲထည့်လိုက်ရင်ပျောက်သွားမှာအဲ့တော့ငါခြင်ထားမယ်ဆိုရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အရိယိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အရိယပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့စွမ်းတကအစွမ်းအစွမ်းတကူနဲ့မပျောက်စေအောင်ထိမ့်ပေးထားတယ်သူလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံကို ရှင်သာရိပုတ္တရာကစစ်ကူပေးရတာပေါ့နော်သူလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံကဒီစတုဝရုဘိတ်တပိတ်ကြီးဟာပျောက်သွားနိုင်တယ် အဲ့ဒါကြောင့်မို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကသူ့အစွမ်းနဲ့သတုမရုတွေမပြောက်အောင်အရိယာရဲ့အစွမ်းတကိုးနဲ့ထိန်းထားကဲကိုင်းစားတာစားငါကိုင်းထားတယ်မပြောက်စေရဘူးဆိုအဲ့ဒီမှာစားတာသတုမရုတသပိတ်ကုံသွားစားကျင်လိုက်တာတဘွားလုံးမှဒီတစ်ခါပဲဝအောင်စားအကုသို့ပဲအဲ့ဒီလိုဝအောင်စားပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့ပဲသူကပြိဋိဘံဆံသွားရှာတယ် မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့ဇာပနာကိစ္စကိုဘုရားကိုယ်တိုင်ကြွကြွပြီးတော့သူ့ရဲ့အယိုးထက်တွေကိုစေတီတဲတယ်လို့စာထဲမှာဒီလိုမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တန်တရာအမှားနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အကျဉ်းနာတရားဟာစဉ်းစားကြည့်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကတန်တရာ မှာအမှားလုပ်ခဲ့လို့အမတမသနာစရာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါတော့ ရှင်သာရိပုတ္တရာလိုကျင်နာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့လို့လေကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ဖာလိဘာသာနေရင်သူ့ဘဝဘယ်လိုနေမလဲစဉ်းစားကြည့်သူဟာလူနေတာစုပ်ပေမဲ့လို့သူ့ရဲ့အသိဉာဏ်ရှိတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုသူလုပ်ခဲ့တယ်သီလဆောက်တည်ခဲ့တယ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုကျင့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီစွမ်းရည်တွေကသူ့တဏ္ဍာမှာအပြည့်ရှိနေတယ် ပြင်ဘက်ကဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တရားဓမ္မကိုနားလိုက်လို့ရှိရင်ညံပွင့်သွားနိုင်တယ်။ဟောရှင်သာရိပုတ္တရာကနင်းညွန်လမ်းပြပြလိုက်တဲ့အခါမှာသူညံပွင့်သွား။တန်တရားဝုကတော့လွတ်သွားပါရဲ့ငတ်ငတ်ပြက်ပြက်နဲ့လွတ်သွားရှာတယ်။နောက်ထပ်တော့ပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာတော့မှမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ဒီလောကထဲမှာ။အဲဒါကြောင့်မို့လို့တန်တရားခီးသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုအမားတစ်ခုခုမျိုးမိမိရဲ့စိတ်အခက်မသိလို့စိတ်ထက် ဥဆောင်ရလိုက်ပြီးတော့မှားရွက်တာလုံးမိပြီဆိုလို့ရှိရင်ခံလိုက်ရတာနဲတာမဟုတ်ဘူးလို့ဒါကြောင့်မို့ဒါကိုတန်ဝေကယူလို့ကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်လောကကြီးမှာပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးအွန်လိုင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတာထားဖို့ဒါကြောင့်မို့ခုနကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဥဘောပုံဉ္စပါပင်္စနော်ဥဘောပုံဉ္စပါပင်္စကုသိုလ်ရောအကုသိုလ်ရောလောကလူတွေလှုပ်တယ် ဥဘောပုံညင်စပါပင်စယံကတ္တဝါယံမစ္စောကုရုတိဣဒဥဘောပုံညင်စပါပင်စယံမစ္စောကုရုတိဣဒဒီဘဝမှာတဲ့လူသားတွေဟာကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်မကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်ကုသိုလ်လည်းလုပ်တယ်အကုသိုလ်လည်းလုပ်တယ်တန်ဟိတတတကံဟောတိကိုလှုပ်တာဟာကိုပိုင်နေကိုနဲ့ပဲဆိုင်နေတင်စအာရာယကိစ္စတိအဲ့ဒါကိုယူဆောင်သွားရမှာဖြစ်တယ် အကုသိုလ်ယူဆောင်သွားရင်တော့မကောင်းကျိုးတွေဇက်တိုက်ခံရမယ်ကုသိုလ်ယူဆောင်သွားရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရဒီတဘာဝနှစ်ခု the law of nature ပဲသူ့တဘာဝအတိုင်းကုသိုလ်ကကောင်းကျိုးတွေပေးပြီးအကုသိုလ်ကမကောင်းကျိုးတွေပေးတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေတန်တရားထဲမှာအမှားမလုပ်မိစေဖို့ကိုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုနဲ့တက်ဆိုင်ပြီးတော့ ကိုသွားရမှာပါမယ်ဆိုတာကိုစီကိုစီသဘောကျပြီးတော့မကောင်းတာတွေမပါရလေအောင်ကောင်းတာတွေသာပါရလေအောင်တတိဆောင်ပြီးတော့ကုသိုလ်တရားကိုသာများများစားစားကြိုးစားအားထုတ်ပွားများနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းသာဓုသာဓုသာဓု